para mí las 9 de la mañana es un horario absolutamente inopinado, me acuerdo muy tarde. Y ese día a las 9 de la mañana en punto sonó el timbre. Atiendo en pata y un tipo alto con la voz muy seria. Disculpe que lo señor Cassiani, pero nos consta que usted todavía es ateo. Yo estaba todo despeinado, no enfocaba bien. ¿Me equivoco, señor Cassiani? ¿Es usted todavía ateo? son las 9 de la mañana, en a esta hora soy lo que quiera. lo que quiero es que me diga la verdad. Entonces, pone cristiano, que es un encuestador. Tomé la comunión a los 8 en la Catedral de Mercedes. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que por alguna razón usted no se tragó la hostia. Ahí me despabilé de vos. Nunca jamás en la vida le había contado eso a nadie. puede negar el paso a alguien que sabe lo peor ocurre Yo debo tener tres, cuatro, cinco secretos, secretos de verdad. Y este tipo sabía uno, el primero. ¿Qué quería de mí este hombre? ¿Quién era? No importa quién soy, dijo leyéndome en la mente. No quiero nada suyo tampoco. Solo deseo que evalúe las ventajas de convertirse. Usted no puede vivir sin un Dios. Sos un mormón, Casi me hace cagar un susto. <laughs> Bueno, testigo de Jehová, lo que sea, sos de esos que tocan el timbre temprano. Un rompebola de los últimos días. Tampoco. No, señor. Pertenezco a Societe Books, una empresa intermediaria de la fe. ¿Eh? Las religiones, señor Caser, están perdiendo fieles, como usted sabe, y nuestra empresa lo que hace es adquirir a bajo costo las más castigadas el cristianismo, el budismo, el islamismo, y las revitaliza justo donde son más débiles, en la caridad Le digo no en el marketing. El gran problema de las religiones, señor Casieri, es que los fines las adoptan por tradición, por costumbre, pero no por voluntad. Nosotros brindamos la opción de cambiar de compañía sin coste adicional. Y en algunos casos con grandes ventajas. Yo estoy bien así, le digo. Eso no es verdad, señor Casieri. Sabemos que usted no está conforme con el servicio que le brinda el cristianismo. Y el tipo tenía razón. Hace un par de semanas yo estaba en un aeropuerto y se aparecieron unos Hare Krishna y me dio un poco de envidia, un poco de rabia verlos tan contentos, siempre están en lugares con aire acondicionado, los dejan vestirse de naranja y nadie les prohíbe ir descanso. me dijo rellenos el pensamiento de Desde ese momento más rendido que asustado, decidí seguir pensando en voz alta y le digo, que cuando veo los mormones también me pasa. A ellos les dan una bicicleta, les dan un traje fresquito. A los judíos les dan un año nuevo, de más, además del nuestro monstruo. A los musulmanes nos dejan que las mujeres vayan en el asiento de atrás. Los testigos de Jehová se salvan del servicio militar. ¿Y a nosotros qué? Me digo el tipo. A los cristianos qué nos dan buenos consejos, me dice el hombre buenos consejos. Le digo, no cojas por el culo, no uses forro, no abortes, no compres tipo de Madonna. Eso es Prefiero una bicicleta con cambio. Eso vengo a al señor Casiari. Me dice, un cambio. La semana pasada, me dice, convencí a un cliente cristiano de pasarse al Islam. El pobre hombre tenía una novia oficial y dos amantes, se moría de culpa. Casi no dormía. Ahora se casó con la triste y contentísimo. <laughs> un mirando a la meca Le digo, ¿y cuánto cuesta cambiarse a otra compañía? Si lo hace mediante Societe network, no le cuesta un centavo. Nosotros nos encargamos del papeleo, de la iniciación, de los detalles místicos. Este mes hay una oferta especial. Si se convierten desde el 30 a una religión menor, le ofrecemos una segunda creencia alternativa totalmente gratis. No ¿Qué vendría a ser una religión menor? Hay creencias superpobladas en ocasiones como el budismo el confucianismo, y después hay otras religiones más nuevas, más humildes, que serían cuáles, por ejemplo, el taoísmo, el gurú, el manteísmo. Si usted no es mucho de rezar, por ejemplo, y no le importa que no haya templos en su barrio, le recomiendo una de estas, son muy cómodas. Y se puede comer jamón, En algunas incluso se puede comer gente, en cierta <laughs> ¿Cuál sería la más distendida, por ejemplo? le le recomiendo el pastelismo. Casi que no hay que hacer nada. Solamente cada mes o mes y medio tendría que abrazar un árbol por contrato. Miren, aquí tiene un folleto, me dice, que un papel todo a color, en inglés. Ah, me gusta, le digo, mirando la foto. Pero tendría que hablar con mi mujer que está durmiendo. No, no, no. Si firma ahora, señor Casiano, le regalamos también el rastafarismo. Una creencia centroamericana que lo obliga a fumar porro por lo menos <laughs> las quedo a las dos. Entonces el intermediario me hizo rellenar un formulario, lo firmé tranquilo, tres o cuatro papeles sin mirarlos mucho, estaban todos escritos en inglés. Y antes de irse me dejó una especie de biblia panteísta, un saumerio, una pandereta y un 25 de porro santo, una bolsita hermosa Lo despedí con un abrazo. Lo vi salir de casa, lo vi perderse en la esquina, volví me metí en la cama contento. Cristina, mi mujer, seguía durmiendo al lado mío. Su reloj despertador, qué raro, marcaba todavía las 8.59 de la mañana, pero eso es imposible. Habíamos estado hablando más de una hora con el tipo. Entonces Cristina se da vuelta y me dice, otra vez te está doliendo la espalda. Sin saber por qué tuve como un mal presentimiento, como si algo no estuviera funcionando del todo bien. No, ¿por qué le digo? Ella hace un gesto, me toca, me dice las manos que huelen a azufre. Y justo ahí, el reloj marcó las nueve